nilagay. Nilagay-lagay lang. Ayan, nakikita ko na yung mata. So, ano yan? 4 by 3. Pag pinagdikit-dikit mo, tapos ang load niya, 50 SP kasi yan eh. Kilo packets per second. Tapos, 20 per, 23% CPU, 3.8% system. SSHD, EVRC, ibig sabihin, naka-encrypt lahat sa network yung problema yung network na mabagal. Kaya sila 10 frames per second lang ata ito. Pero pag nag-local apps to, Oh, AUT logo, laki. Tadang! Pastor order. Baka pwede pang singitan ng mga Android dyan sa gitna. <laughs> Lagyan ka siya ng BNC, no? Pwede. Yung mga space, scan mo ng mga iPhone